Juste d'un point de vue enseignement, Just talk- looking at the teaching, c'est un exemple magistral de l'application de la parole. it's a magistral, it's a wonderful. c'est un ex- oh, yeah, you speak French, right? <laughs> it's a wonderful example about about uh, teaching the word, Application. application of the word. Elle a su parler pas seulement seulement tête mais au cœur. She was able to not only speak to our heads, but to our hearts. C'était un um exemple on ne peut plus, plus puissant. It was the most powerful example. De la puissance de l'éducation informelle. Of the power of informal education. Que nous sous-estimons à notre péril. And we underestimate us to our loss. Même dans nos familles. Even in our families. Dans nos bases. On our bases. Et plus grave encore, au royaume de Dieu. And even worse, the kingdom of God. pas mal de pasteurs sur tous les continents sont d'accord sur une chose. A lot of pastors on all continents agree on one thing. Le plus grand problème dans les églises, c'est la médisance. The worst problem in churches is gossip. Il faut que ça s'arrête. This needs to stop. a aussi pu souligner l'importance de ce principe de 10, 3. And uh, Ren has also been able to underline this principle in Hebrews 10:23. Tenez la confession de votre espérance. Confess the, the confess your hope. Mm-hmm. Parce que si on confesse notre critique, because if we confess our critic, notre haine de nos frères et sœurs, our hatred of our brothers and sisters, ça fait des dégâts. This is going to make a lot of um, damage. Encore une fois, Ren, merci. Another time, Reine, thank you. Je crois qu'il serait bien que nous réfléchissions sur um, nos bases. I think it would be nice that we reflect on our bases. Et on va se réunir par base. And we are fois. going to meet in bases. So bases together. Mm -hmm. et, et, on va aider ceux là où il y a une personne d'une base, on va vous mettre ensemble avec deux trois autres. So then if you are alone from your base or from your nation, you are going to meet somebody else that's alone as well. Et puis réfléchir sur cette question. And we are going to reflect on this question. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'éducation formelle, non formelle et informelle dans ma base? How can we um, uh, make better, non, améliorer, how can we improve? How can we improve informal, non-formal, formal education on our basis? Et le problème, c'est qu'on a réalisé au sein de l'université des nations il y a quelques années. C'est qu'on avait réussi à séparer formel de non formel. It's that we were able to separate the formal from the non-formal. Et de l'informel. Et comme j'ai dit, certains responsables d'école. as I said, some school leaders. Pensaient que leur responsabilité c'était seulement l'aspect formel. Thought that their responsibility was only the formal aspect. Et que l'adoration, la prière, c'était à quelqu'un d'autre. And that uh, worship and intercession was somebody else's responsibility. des pas leur And that the spiritual growth of the students was, was not their own Et que responsibility. les des ne les pas. And that the spiritual problems of the students did not, was not a concern for them sur ce- cette salle de cours. because they were focused in the classroom. Et puis, dans certaines de nos bases en Occident, en tout cas, some for sure in the West, avec la dynamique de la de avec petits enfants. With the dynamic, the families with the grandkids. Les leaders n'étaient jamais à table avec. Oh, no, with the children. So the leaders were never sitting at the table with the students. Même la plupart du personnel n'était jamais à table avec les étudiants. Even most of the staff actually never had uh, meals with, never were sharing meals with the students. Donc un de ces aspects informels était tout à fait manquant. So this as informal aspect was totally missing. C'est un exemple. This is an example. Mais en gardant cette parole puissante but dans keeping, notre conscience, keeping in your mind this powerful word, mettons-nous par base. Let's now gather in bases. Et puis on va vous laisser discuter. And we are going to let you discuss. Et Pensez à un ou deux principes à partager. And let's think of one or two principles that you want to share. Qu'est-ce qui serait possible à faire maintenant, pratiquement, dans nos bases? What could we do now, right now, practical in our bases? On est d'accord? Do you agree? OK. Par base, s'il vous plaît. So just gather now the bases, the people from each base together.